把想念化作一片森林，我对你的思念多了一些。你的名字刻在每一片雪。You are my obsession。晚风也吹着你的指尖，万物的开心踮起脚尖，那些枯燥的漫长的时间，因为你变成经典。山水江陵，用马车牵引，放过的丘陵。 我们一起前往迷路森林，哦哦，专属你我秘密基地，极光像打翻的调色瓶，浪漫铺洒满天际。因为有你，每一片雪花都有意义。那些沿途走过的风景，再微笑的也会被。 是梦里的男孩，戴墨镜帽的女孩，总被上天更偏爱。说到这你也笑起来。嘿，如果想让感动早点来临，就会拆开我纯白的来信。行动会准时出发，一起去吧，绝不分离。等雪降临，哦哦，有满车剪影，哦哦，翻过的丘陵，哦哦，我们一起前往迷路森 打翻的调色瓶，把爱意铺洒满天际。因为有你，每一片雪花都有意义。那些沿途走过的风景，再微小的也会被我们牢记。是因为有你，无可比拟。顺着我们的足迹，爱跟梦一起，全力奔向你。哦，你出现以后，想和你到。永。 我们拉钩许下这承诺，未来你我一起去守候，就把彼此写进每个梦想。定格此刻有你我就足够，你陪在我左右。 Merry Christmas!